السلام عليكم باش نوجدو هاد السلطه غادي نحتاجو الرمان الخس لاغوكيط اولا الجرجير غنحتاج جوج تفاحات هنا نستعملو التفاح اللي بغيتو خياره وحده هنا عندي خمسين غرام ديال الفواكه الجافه عندي اللوز والنوت بريتين استعملوا الفواكه الجافه اللي عندكم بالنسبه la vinaigrette غادي نحتاجو جوج معالق كبارين ديال زيت الزيتون معلقة كبيرة ديال الفينيغر بلزاميك معلقة كبيرة دخل التفاح أنا عندي عصير حامضة وحدة غادي نستعملو التفاح باش ما يكحلش الملح والبزار اول حاجه غادي نبدا بها هو التفاح غادي نقشرو وغادي نقطعو ديال شي موكسو طريفات صغارين انا غادي نستعمل هذيك القطعه ديال التفاح اذا ما عندكمش قطعوه غير بالموس يعني قطعوه عادي الو ان فوا تقطعوه حاولوا ديروا له الحامض باش ما يكحلش هنا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما قشرت الخيار هنا غادي نقطعو على جوج وغادي نحيدلو هذيك الزريعه غادي نحيدو بالمعلقه نورمالمون الخيار ما كنحيدلوش الزريعه ولكن هذا بانت ليا الزريعه ديالو شويه كبيره وغنحيدها هنا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما قطعت الخيار وقطعت الخس انا غادي نبدا نحطهم هكا في ليزاسيات بالنسبه للسلطه انا ديما كنحاول نوجد كلشي ونقطعهم ونخليهم اخر حاجه كندير هي كنحط لي زاسيات حتى بالنسبه la vinaigrette كنوجدها وكنخليها ابار هي de préférence la vinaigrette ديروها السلطه حتى الوقيته اللي غتكونوا تاكلوها لان l'acidité اللي كاينه في ال vinaigrette غادي تخسر لكم السلطه parfois هنا غادي تخسر الخس parfois كتخسر حتى les fruits ويا les légumes. donc ديروها حتى الوقت اللي غتكونوا غتاكلوها ونخليكم بالفيديو تشوفوا كيفاش كنقدم هاد السلطه هذه فانا هذه هي الطريقه ديالي كيفاش كنوجد لي سلطه كيعجبني نحط هكا كل حاجه كتكون باينه mais كل واحد حر كل واحد يدير الطريقه اللي كتعجبو اللي كيعجبو يخلط كلشي يخلط كلشي بالنسبه للفينيغريت هنا غادي ناخذ زيت الزيتون غنزيد عليها خل التفاح وال vinaigre balsamique شويه الملح وشويه البزار بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش ال vinaigre balsamique فيعوضوه بالخل العادي او tout simplement بالعصير الحامض فبالنسبه لهذا ال vinaigrette فكل واحد كيمشي على حسب داكشي اللي كيعجبو الناس اللي كتعجبهم ال vinaigrette تكون شويه محمضه يزيدوا الخل واللي ما كيعجبوش ينقص la quantité فهي question de وهذه هي لاسالاد راح كتجي زوينه صحيه وغنيه بزاف حاولوا تجربوها ما تنساوش تردوا عليا هنايا الراي ديالكم تابوناو معايا في لاشين وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو